erg met dood. Ja, aan irritatie. Overal om mij. Waarom? Omdat ik denk, waar is dat goed voor? En natuurlijk weet ik dat niet alle buitenlanders slecht zijn. Nou, heel veel, nou maar niet allemaal. Ik je hier in de hoek zit, uh, de Chinezen en hand, uh, niet houden. Fantastisch. Het zit naar de Chinezen, dat ik altijd vragen. En we doen er allemaal bij. Ja, bijvoorbeeld de eh, Chinezen zijn prima mensen. ¡Gracias Bidacie czarowna w transport od uty di dusie Dusie, ongelooflijk. En dat is het niet alleen. Ze spreken A, de taal niet. B, de vrouwen lopen in tenten rond. Uh, C, uh, die, die jongeren tot diep in de nacht op een verhangplek. En vier, ze spreken de taal niet.